about the coronavirus vaccine? No. I heard there are many side effects. And since when did you become a doctor? Office में डॉक्टर बना हुआ था ना अभी सुन लो सिस्टर मैंने पूछना था अगर किसी को हिस्सा लेना है तो किस चीज पे ध्यान लेना चाहिए अठारह साल से ऊपर जो भी है उनको ले सकते हैं इंसानियत के नाम पर वो आगे आ सकता है कोई भी हो यहाँ आने के बाद अगर उनको डॉक्टर्स पूछेंगे उनसे उनके हालत के बारे में तो बताएंगे आपको एक्सप्लोर हो जाएंगे then you will go to the doctors in doctors room they will explain you about the vaccine first the efficacy and the side effect then they will ask about your health then they will proceed to the vitals then from there the research team they will verify the file sister अगर मुझे मुल्क जाना है उसके लिए क्या कर रहा हूँ अगर आप छोड़ कर जा रहे हो हिस्सा कैंसिल होकर जा रहे हो तो आप बेहतर ना लें क्योंकि अगर आप यहाँ से वैक्सीन लिया अगर उसका इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट कुछ हुआ मुल्क जाकर आपको ट्रीटमेंट किस तरह दिया जाएगा किसी को नहीं पता अगर आप रुकते हैं तो वैक्सीन लीजिएगा और अगर आप मुल्क जाना चाहते हैं दो महीने के बाद अगर आज आप वैक्सीन लेते हो तो उसके दो महीने के बाद आप जा सकते हो यानी फोर्टी नाइन डेज के बाद जा सकते हो और आपको एक महीने या दो महीने में वापस आना है सिस्टर हम जगह देख सकते हैं ये रिसेप्शन है यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप आगे बढ़ेंगे चले सिस्टर मैंने पूछा था अगर मुझे कोई सिम्टम्स हो तो मैं उसके बारे में क्या करूँ आप ट्रिपल फोर बुलाएंगे आपके नजदीकी हेल्थ सेंटर जाएंगे आपकी डायरी लेकर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा सिस्टर ये किसी और देश में हुआ है नहीं आ, जी ये वैक्सीन ट्रायल चाइना और अबू धाबी में हो रही है सिस्टर ये टेस्टिंग कितना टाइम लेगी ये एक साल की पढ़ाई है दो महीना वैक्सीन लेने के बाद आप बहन में रहोगे और आप कभी भी छोड़ सकते हो अगर मुझे हिस्सा लेना हो तो मैं कहाँ जाऊँ आप कभी भी एग्जीबिशन सेंटर हॉल फॉर में सुबह आठ बजे से शाम तक आठ बजे तक कभी भी आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है ना? अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ट्रिपल फोर बुला सकते हो और लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे Doctor, how do we measure the effectiveness of this vaccine? Yeah, actually we are measuring the antibody levels uh, two weeks and four weeks post the second dose, which is 21 days after the first dose. So by knowing the level of the antibody in the serum, we can know that it is effective. ये क्या कर रहा है यार इतना ऑफिस में काम है जल्दी जल्दी से उठो वापस जाना पड़ेगा मेरे